それでは祭りワイワイ横浜といえばお待たせしました浜の叫びですね胸の前で手を組んでいただいて私が浜の叫びと言いましたら腹の底からこのように声を出していただいてこの浜恋一緒に盛り上げていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますよろしいですかありがとうございますよさかみさん最高ですねいきますよいくよ もなよし世によさこいと声上げて心躍れと集まれば万円前へと咲き進む